باخرة روزوس ونيترات الأمونيوم يلي بقلبها ما كان فيهم يروحوا على الموزامبيك مثل ما بيفرجوا الوثائق إيغور غريكوشكن يلي كان مستأجر الباخرة وكارالامبوس مانولي يلي مأجروا إياها اثنيناتهم كانوا عارفين إنه وضع الباخرة المهترية ما بيسمح لها تقطع قناة السويس وإنه عقد الإيجار بيناتهم ما بيسمح لهم يبعتوها على الموزامبيك أصلا أما قرار إنه تنبعت على بيروت فغريكوشكن ومانولي هن يلي أخدوه وأخدوه أول ما خلص العقد بيناتهم ليستفيدوا من الغموض حول مين صار يملك الباخرة وليتهربوا من مسؤولية الانفجار يلي صار بسببها في بحر من الأدلة أنه جريكوشكن ومانولي كانوا عارفين روزوس ما فيها توصل على الموزامبيك أول شيء وضع الباخرة ما كان بيخليها تعبر قناة السويس واحد من شروط العبور بالقناة هو المادة 14 من لائحة الملاحة وقاعدة العبور كل باخرة عم تقرب من قناة السويس لازم تعلن عن أي أعطال معقول تعيق مسارها وبتحدد المادة 77 من القانون اللي تعدل بال 2007 وبعدين بال 2015 إنه إذا عنبر حامل مواد خطرة في ضرر ممكن ينطلب من الباخرة تغادر المرفق وتدفع غرامات هالشي بينطبق على روزوس بحسب تقرير كشف انعمل عليها ببيروت بنيسان 2014 بعد كم شهر من وصولها على بيروت سطح الباخرة والعنبر يلي فيهم النيترات كانوا مهتريين والإيدروليك يلي بيفتح العنبر كان مهتري وحتى لو اعتبرنا انه هيدي اعطال معقول تكون صارت من بعد ما وصلت السفينه على مرفق بيروت في اعطال اكبر واقدم مثل شرخ بالحديد الخارجي من قدام السفينه كانت عم تعبي مي والترمبات مش ماشيين ليفضوها بتحدد المادة 25 من قانون العبور بقناة السويس إنه غرف المحركات لازم تكون بحالة سليمة لتفوت الباخرة بالقناة الكشف بيقول إنه حالة غرفة المحركات بروزوس قد تؤدي لحدوث حريق في أي لحظة السؤال كيف انسمح لهيك باخرة تبحر من الأساس الشركة اللي عطيت روزوس وثيقة صلاحية الإبحار هي Maritime Lloyd يلي بيملكها كارالامبوس مانولي مالك السفينة نفسه يعني شركته صرحت أنه باخرته منيحة بعد أسبوعين من ما أصدرت Maritime Lloyd الوثيقة لروزوس بتموز 2013 خرب موتورها بإشبيليا بإسبانيا وانحجزت بالبور لوقت ما استأجروا لها موتور تاني ليظهروها من إسبانيا تانيا صاحب الباخرة ما كان معه كلفة عبور القناة وهيدي الحجة المعروفة اللي على أساسها إجت الباخرة على بيروت تحمل بضاعة على الأردن وتطلع مصاري فأجاب عليكم تحميل شحنة إضافية فلا يوجد لدي ما يكفي لدفع أجور عبور قناة السويس جريكوشكن هو اللي حكى القبطان وفي أدلة بتشير إنه كان بضيقة مالية، ما كان دافع معاش الطاقم الأساسي للباخرة، والموتور يلي استأجر له إياه مانولي بإشبيليا ما دفعوا حقه، اشتروه بالدين. برسائل بعتها صاحب الشحنة لوكيل بحري بلبنان بال 2014 بنشوف انه شركة جريكوشكن كانت عم تطلب 180 ألف دولار زيادة فوق ال 350 ألف دولار يلي كانت قبضتهم لتوصل الشحنة على موزمبيق واخيرا ما سكر جريكوشكن اخر دفعة ايجار لصاحب الباخرة كارالامبوس مانولي وهيدي نقطة مهمة بس رح نرجع لها بعدين الإثبات الثالث هو إنه شروط العقد بين جريكوشكن ومانولي ما بتسمح للباخرة تروح على موزمبيق جريكوشكن مستأجر الباخرة من مانولي بموجب عقد إيجار مدته 17 شهر ببلش ب 22 أيار 2012 بحدد المناطق يلي بحق لها الباخره التاجر فيهم يعني هيدا رادع قانوني بيمنع الباخره توصل على الموزامبيك وطالما العقد جاري جريكوشكن ما كان في اصلا يوعد شركه سافارو بتوصيل الامونيوم لهونيك بس ب 22 تشرين الاول 2013 انتهى العقد وبطل ساري الشرط يلي بحدد مناطق الابحار ويومتها بدل ما تكمل روزوس مشوارها على الموزامبيك صفت باليونان 25 يوم وهي وهونيك دق جريكوشكن للقبطان وطلب منه يبعتها على بيروت كيف اتخذ قرار المشوار على بيروت؟ هذا القرار ونهاية العقد صاروا مع بعض السؤال إذا مرتبطين نهاية العقد يعني انتقال ملكية الباخرة بس بحالة روزوس مش بسهولة بينفهم مين صار يملك الباخرة وقت انتهى العقد مانولي بيقول انه مش هو بيملك الباخرة وجريكوشكن مرتاح انه اسم مانولي هو يلي على الوثائق مهم نعرف نحن مين صاحب الباخرة عن جد ومين صاحب القرار الفعلي لنعرف مين يلي بعتها على بيروت مانولي بيقول انه هو من اول العقد ما عاد له علاقه وبس خلصوا ال 17 شهر انتقلت الملكيه لجريكوشكن At the end of the term, which it was something like 17 months, uh, after repayment of all the, of all the amounts, uh, pass over not only physically the vessel, but also the shares of the company too. وبالفعل بيتضمن العقد بند اتفاق hire purchase بين شركة مانولي وشركة جريكوشكن بيقول انه قيمة الايجار الشهري هي فعلا تقسيط لسعر الباخرة وبس يكتمل المبلغ تنتقل الملكية من مانولي لجريكوشكن بس المبلغ ما اكتمل واخر دفعة ما صارت it was agreed 500, uh, 525,000, uh, but at the end of the day, uh, we finish at uh, 505,000. ورغم انتهاء العقد، بقي مانولي هو المالك الرسمي بحسب السجل اللي حصلوا عليه الصحفيين بال 2020. بيقلنا هالشيء انه ب 22 تشرين الاول 2013 وقت انتهى العقد ووقت صفت الباخره باليونان وقررت انه بدل ما تروح على موزمبيق تجي على بيروت كان بعده مانولي هو المالك للسفينة وهو اللي بياخد القرارات بس ما بيقلنا ليش أخذ مانولي قرار الروحة على بيروت خصوصا إذا كان بيعرف إنه الباخرة ما قادرة تحمل بضاعة وعم تغرق وإنه في عليها ديونات اللي منعرفه إنه شركة مانولي كانت مدينة 4 مليون دولار بال 2011 من مصرف FBME بقبرص وبحسب تقرير دير شبيجل كان بعده مديون ب 962 ألف يورو بتشرين 2014 ومصرف ال FBME إله بالعادة يضغط على عملائه ليسددوا ديوناتهم بخدمات جانبية وقت انسأل مانولي إذا هيك صار معه نفى إنه له دين علاقة بقرار إرسال الباخر على بيروت بس هالنفي ما بيزيل الشكوك وقت بنعرف إنه مصرف FBME عليه عقوبات بتهمة تبييض أموال لرجال أعمال سوريين بهربوا بضاعة وسلاح لنظام الأسد وهن نفسهم مرتبطين بشركة سافارو يلي بتملك شحنة نيترات الأمونيوم ومرتبطين بشركة جيوسباك يلي بعتت ورا الروزوس على لبنان مانولي بيناقض حاله كتير بيبقى هو مالك سفينة النيترات السفينة يلي ما بحياتها طلعت من المتوسط بس بده يقنعنا انه كانت رايحة على الموزمبيق هي وعم تغرق وانه بالغلط انتهت بين ايدين ناس بيعرفوا ناس بدهم منه مصاري وبدهم متفجرات كافيين ليدمروا مدن مش بس مدينة